agenda 2030 é a Agenda 2030, uma agenda para a juventude. Sim, porque é a juventude é, sem dúvida, o principal beneficiário da agenda, mas a Agenda 2030 é sobretudo, é e também é sobretudo uma agenda para a juventude é e pela é? juventude. Porquê? Porque a juventude já é atora, a juventude, porque em eh, França já a juventude já está uh, empenhada e eh, mobilizada, então nomeadamente via o associativo. Um jovem em cada cinco em França está numa associação, não necessariamente ambiental, mas um compromisso para o interesse geral e na colaboração. Apesar dessa subrepresentatividade das ONGs é? do ambiente ah, para o ambiente, aproximadamente 30% dos jovens têm uma ideia bem precisa, bem específica do é desenvolvimento sustentável. Ah, no entanto, mais da então, metade teve acesso a esse termo. Por que razão, então? Só uma parte, uma pequena parte, compreende, concebe os, ODD, os ODS como ah, uma ferramenta, talvez um meio de ação, hum, por que não? É Podemos questionar-nos sobre a pertinência dos meios de veicular essa informação, sobre o acesso a essa informação, a quem falamos, euh, como falamos, se temos que renovar esta linguagem para poder falar à juventude de hoje aos jovens de hoje. Ah, os jovens querem apoderar-se dos ODS. Para isso, devem ter acesso a esses objetivos, devem entendê-los, devem ouvir falar nisso, devem falar sobre isso. O que é que tá ela espera, o que é que ela quer, o que é que ela entende pelos ODS? Primeiro, em primeiro lugar, uma ah, compreensão transversal dos desafios, uma compreensão dos desafios contemporâneos vistos como um ah, conjunto, como mobilizando todos os atores da sociedade civil, os atores estatais, os atores locais, os atores globais, como juntos uh, iremos para uh, eh, e vamos querer alcançar os nossos objetivos, que são uma folha de ação, uma linha de ação internacional. Nós temos consciência disso. Para nós, o desafio principal dos ODS é fazer com que sejam concretos, passar para a ação. Apesar de uma apropriação uh, que ainda está em falta dos ODS, da parte da juventude, a juventude já está em, ação. Em, por vezes, os projetos, as iniciativas euh, já encedaram não atendem a eh, propriamente eh, falar eh, aos ah, ODS. Porquê? Porque não foram catalogados como tais, mas ah, por vezes atendem a esses desafios, talvez por vezes um deles, às vezes vários deles, e têm por objetivos interligá-los. É uma das portas de entrada, é a educação para os jovens, é também a mudança climática, um tema de que falamos muito, de que falamos cada vez hum, mais. Um, hum, e né? para tipo nós é uma porta de né? entrada para ver as coisas de hum, maneira uh, sistémica. Depois de termos acesso à informação, fazemos algo de ah, ah, por performativo, fizemos algo de mobilizador ah, e é tentamos sistematicamente passar da sensibilização para a hum, mobilização. Portanto, pegamos nessa informação, absorvemos essa informação, vamos ser capazes de transmitir esta informação a outros jovens, mas também permitir-lhes participar nessa ação. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não nos euh, limitamos eh, a uma euh, formação da parte de um professor para alguém né? que vai aprender, ah, mas né? vamos tentar inverter esses papéis, fazer com que esses momentos sejam interativos, participativos, para que a pessoa possa apoderar-se da situação. Euh, ah, um exemplo euh, da associação Climates é o projeto euh, Copy in My City, que visa organizar simulações de negociações internacionais sobre o clima. É um tema mais opaco, não é? mas que vamos tornar acessível, como, claro, divulgando a informação informação, vulgarizando as informações, o que é, ah, como participar, como as negociações a é clima abrangem todos os ah, assim, é ODS, mas também passamos um momento ah, participativo, de né? convívio, de, de interativo, de uma simulação, de um eh, jogo de papéis, um role-playing game. É um método que também pode ser exportado para debater, para um, encetarmos o debate sobre temáticas que podem ser complexas, como esta, e também temos uma terceira fase de mobilização é que estabelece a ligação entre os primeiros momentos que é? partilhamos eh, de aprendiz, de pessoa que é aprende para professor e, nessa, e o momento em que todos somos atores Hum? atores e atoras desta mudança. Esta mobilização é feita a nível local através de um único projeto. Passamos do global, negociações climáticas, para o local. O que é que nós podemos fazer? Como? Com quem? Eh, passamos também, passamos também da eh, diplomacia internacional eh, para a política pública local. Quando somos, nós somos atores, participamos na vida da cidade e podemos contribuir e assim contribu contribuímos para a nossa realização é enquanto jovem, enquanto ator uh, da sociedade na qual participamos. O que é que esse compromisso quer dizer? O que é que fazemos com esse compromisso enquanto jovens? Somos motores no compromisso no empenho para uma transição individual, uma transição eh, ecológica que é feita, claro, a nível né? global, claro, a nível regional, mas também ao nível individual mudamos os nossos modos de vida e uh, empenhamos e incentivamos o nosso, as pessoas que nos rodeiam a mudar o modo de vida conosco, pela, o empenho associativo, mas também coordenando o debate eh, social. Temos o debate político, o debate dos atores da sociedade eh, civil e temos o debate dos jovens com todas as pessoas que a é rodeiam, com as nossas famílias, como mudamos na pequena é escala, eh, ao nosso nível, como é que mudamos as coisas, como conectamos essas é mudanças com a escala global, o ah, individual e o coletivo. Uma maneira de os reunir é talvez servirmos dos ODS. Para os é jovens, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável podem representar três vantagens principais. Em primeiro lugar, seria considerá-los como uma folha, um, eh, roadmap, eh, uma linha de ação. Como a partir dos ODS, criamos um quadro que nos permite permite avaliar, um, listar, conectar as nossas iniciativas entre elas. É hum, um, será que esse projeto né, atende ao ADS 4 sobre a juventude? Será que atende ao ADS 13 sobre a luta contra a ah, mudança climática? Talvez os dois, talvez os dois ao mesmo tempo, ambos, e, e muitas vezes serão os dois, os três ou os quatro, como é que vamos então, criar a partir desta linha de ação. É uma euh, primeira vantagem. Em segundo lugar, potencialmente os ODS como uma hum, ferramenta de defesa, para defender, para defender, uh, porquê? Porque pela primeira vez além de euh, desejar alcançar objetivos comuns por todos os Estados, ao nível onusiano, Uh, orientamos esses objetivos para é? a sustentabilidade uh, dessas é? iniciativas que nós vamos realizar juntos. Como é que a juventude potencialmente se apodera uh, desses objetivos para acelerar, acelerar as coisas, para que as coisas possam ir mais longe, mais depressa e juntos? Um terceiro eixo, terceira vantagem para nós é também a legitimação que isso nos pode trazer. Como as, os jovens, através dos ODS, apoderando-nos desses objetivos, podem ser um, um atores mais legítimos aos olhos dos outros ah, atores da, da, é é da sociedade é estatal e não estatal. É um problema que muitas vezes com a qual um, os jovens ah, se deparam, muitas vezes aqui noutros ah, lugares, como é que somos credíveis aos olhos das iniciativas políticas, iniciativas sociais. Uh, na realidade, fizemos disso um desafio. Tentamos renovar as maneiras de abordar os temas, de abordar, eh, portanto, de criar as parcerias, de hum, colaborar, porque muitas vezes hum, estamos assim. face a uma falta falta de consideração dos jovens enquanto atores e das iniciativas representadas pelos jovens. Por, por exemplo, se virmos o, eh, o quadro colocado pelos ODS, não há ODS sobre a juventude. O que é que isso quer dizer? Será que os jovens estão postos de lado no quadro internacional, no âmbito internacional que é fixado, ou será que é considerado como um ator eh, em plena, de pleno direito que deve avaliar e implementar esses eh, ODS? Sim, mas neste caso, qual é a escuta? qual é a escuta e qual é a recepção dos nossos projetos, das nossas iniciativas. É então, a juventude, os jovens já hum, detêm então saber, eh, já detêm hum, métodos que uh, vão implementar para implementar é esses ODS, eh, mesmo sem listá-los como projetos ODS. São informações, são projetos que são mais informais que estão mais em eh, bottom-up. Mas porquê? Porque atendem a uma falta, porque hoje já não falamos ainda, ou não falamos suficientemente de desenvolvimento sustentável, mudança climática, biodiversidade nas nossas escolas, mas também na rua, no debate político. Nós desenvolvemos essas ferramentas, as maneiras de pensar da sensibilização para a mobilização, mas nem sempre somos ouvidos, essas ferramentas nem sempre são reconhecidas. Portanto, precisamos de uma euh, mudança de percepção dos jovens, da juventude, talvez também pelos jovens. Como é que nós nos consideramos? Como é que nós nos evidenciamos? Como vamos procurar então, as iniciativas? Como nos incluímos? no processo de decisão. É a chave para os jovens, é estar à mesa das negociações, estar à mesa das euh, decisões, dar, né, ouvir as nossas vozes. E as nossas vozes já estão conectadas, já são internacionais, já são transversais. Sabemos o que temos a dizer todos juntos. Não fazemos debate, não há problema em torno das soluções que queremos dar é juntos, porque a orientação é a mesma. Ah, Nós nascemos, a nossa geração, num contexto mais ou menos estável né, politicamente, mas onde já tínhamos fixado objetivos potencialmente comuns ou é problemas potencialmente comuns no mundo que já então, dizíamos ser é globalizado. E por conseguinte, já nos apoderámos desse mundo, já nos apropriámos dele. Né, já estamos conectados às negociações sobre o clima, observadores se reuniram num grupo de juventude, estamos presentes. Damos a nossa voz ao ouvir e ao nível local também. Como incluir a juventude no processo decisional? Valorizando, revalorizando o empenho dos jovens, mudando a nossa percepção da juventude, tornando-a legítima, credível, para discutirmos, mm. criar e inovar essas mudanças de percepção. Esta ah, então, inclusão deve levar-nos para um âmbito que seja coerente, que é abranja todos os ODS, todos esses atores. Para os jovens, os ODS é uma evidência, é, é algo com o qual nós nascemos, mesmo se não existe então, ainda, mesmo se ela vai ser alcançada então um dia, os jovens são os é, atores que vão fazer com que dure, que vai fazer com que seja realizado daqui a 2030 e muito depois até. É, é uma evidência e é por isso que a Agenda 2030 deve ser uma agenda para a juventude, mas também e sobretudo uma agenda pela juventude. Um agenda para a juventude.